એક અઠવાડિયું કોઈ શોધી લાવે કે જે અઠવાડિયામાં અમે કોઈ વિકાસનું નવું ન કામ કર્યું હોય એવું એક અઠવાડિયું ન મળે જો ચૂંટણીઓ જીતવા માટે કરવાનું હોય ને તો કોઈ બસો ત્રણસો વોટ માટે આવી મગજમારી ના કરે ભાઈ એ તો બીજી જગ્યાએ કરે અમે ચૂંટણી જીતવા માટે નહીં અમે તો આ દેશના નાગરિકોનું ભલું કરવા નીકળેલા લોકો છીએ ચૂંટણી તો લોકો અમને જીતાડતા હોય